Thank

salam berulang Kalau begitu bertanya Ada saya Jadi bukan siapa punya Dia saya tak anggup di Korea Kusein

umur rayamu harus sayang, tak bisa modal